hello，大家好，欢迎你看《他有绝招》。今天是小朋友张涛又来了，老小朋友，什么人不带。十。始，台湾有女朋友吗？嗯，告诉他带了什没有，反就要截下来。然后看啊，要做的是这期要做跟上次特别像，但是呢，他有他有呃不像，说错了。哎，我打的这个右直左。 又是这是一个重击，它是一个重击，三下连击很难被干扰，因为它三下不是六下，不是四下，不是五下，因为四下可能被干扰，三下很快，它非常短，哎，看这是很重的，什么时候在用呢？比如说国防的像前手，这样用啊，你可以把这个拳，你记得把它变成 overhand，overhand，这拳重，看到了吗？不是把拳 overhand，先很重，这三下这样的，很轻。的。 <laughs> 在擂台上，叭叭，嘣嘣嘣嘣嘣，打到角落里，角落里，很多人开始玩命了，说这个没有意义。给他一个重击，他躲开。比如他躲开第一下，你闪躲随便，我不管。第二下，嘣，第三下，第三下肯定中一枪，所以你不要管，就跟打空气一样，对着他，咚咚咚，来换个角度。两下，先前后两下，三下不中，再来一遍。 加左，加一，剩下加一，加一个左手，进，不，来一遍，收，然后这种情况不一样了，因为可能这个线我打三下总被人知道 o k 他用的是右直左摆右直，觉得非常的明显，那可能这就是假动作，像刚才这样，这假动作，但是轻了啊，三下，这下就的最后一下，进来再一点。 做一个腿的真的，于是这个权就变成了假的，是一个战术。你认为什么是真的？我把它变成假的啊！希望你可以建立一种思维，回去常练习。谢谢你的收看，关注下面屏幕下方微信公众平台，还有微博。问要问的问题，谢谢。